магниттик индукциянын сызыктары белгилүү бир багытка ээ ал өткөргүчтөгү токтун багыты менен байланышкан эгерде бураманын алга жылуу кыймылынын багыты өткөргүчтөгү токтун багыты менен дал келсе анда бураманын туткасынын айлануу багыты магниттик индукция сызыктарынын багыты менен дал келет